Je n'en suis pas sûr, mais je dirais 24. Euh. Ja, das hätte ich gern vorher gegoogelt. <laughs> Ähm, ich glaube so 24 oder so. 24. 20, 24. 20, 24. 24. La lengua de cada país, entiendo. Okay. Mhm al final. Y luego habrá muchas lenguas que puedan estar dentro de cada país. Ähm, weil ich jetzt einfach mal äh, gedacht habe, ja, EU27 und dann Deutschland und Schweiz, ah nee, nicht Schweiz, oh Gott, äh, und Österreich äh, haben ja eine Sprache, aber Irland hat ja sozusagen eine Sprache mehr. Deswegen würde ich sagen, vielleicht 24. Tá anadíocht ag gach in ina tanga féin, tá fi sé bhástoid san Aontas orpach. ach táfa cethir tancha ifagúla mar sin raníon rábháisteid an béle martanga ifagúil an de chuid an intasorpach. Tá ghilgus an ámh chumá agus tá um, tangacha atá tápachtach óhéamh an muirlathaiste, so buintear úsáid as béle Frankis agus garmanis don chud is mó óhéamh an ririchan de.